This is for you, Всім привіт. Що, починаємо залазити їй її мозги? Но. Ну. Опана. Це щось буде цікаве. Так. До речі, це самі кращі моменти в грі. Хтось жаліється, що їх зробили занадто мало цих проникнень у мозок, але я рахую, що через те, що їх мало, то не всім і подобається. Якби була напхана ігра дуже багато цими моментами, то вони були вже не такі цікаві. Пересадка пам'яті. Так. Це якась лікарня. This is for you, David. Вони пересаджують. Пам'ять чи що один одному пересаджують. This memorial transfusion has a good chance of healing your husband, Mrs. Sedova. Shared happy memories have an extremely positive impact on patients. The syndrome that your husband suffers from is a classic excessive memorial completions, mm-hmm. cue dependency on steering mnemonic triggers. Коротше, щось вони тут чудять над ним, я нічого розумію. Це якийсь наркоз. Синій. То Red Bull, наверное. А смысл пересаджувати память? Ой, щось тебе замазило. Remember us. Remember yourself. Memorial transfusion complete. <laughs> О, типа все, да? І що він має все згадати, чи все поняти, чи що. Right. Yes. Of course. Ah, good. А вона що тут робить? А, розшириться Нілін. Great deal more. It's an extremely expensive process. Continue, Dr. Quaid. I can cover it. Десь treatment. яка безстрашна, все воно оплатить. І наші в наших лікарнях не було, їй би за таку фразу би всю жизнь би доїли. Так, заставить Куейда убить Давида. Тобто Куейд лікар, Давид пацієнт. Выдача, ай, ваша задача изменить с- эту сцену так, чтобы доктор Куэйд убил Давида. Седова. Давида Седова, вместо того, чтобы лечить его. Добре, пробуем. Первый шаг — найти точку входа в память, с которой можно работать. Поворачивайте левый стик назад, пока не найдете точку входа в память. Чтобы перемотать быстрее, удерживайте 6. Де у мене 6? Бачу. Ми вже можемо мотати? Да. Мотаємо, мотаємо. Можна мотати вперед. Можна. Можна повільніше мотати. Супер, це взагалі це ідеально, це ніде такого нема. Це саме ліпше я бачив в іграх. Тут настільки в тебе. Ти настільки відчуваєш участь того, що ти робиш, що воно ніде так не відчувається, як тут. Ми маємо замітити, коротше, якийсь момент, який нам підскаже. Вот, вот мы его нашли. Вы приближаетесь к точке входа в память, поворачиваете левый стик назад, все медленнее и медленнее, чтобы э, с- Остановиться на самой точці. Ми крутим пові... Вот. Теперь мы можем нажати Открыть. Є. Воспоминания Ольги перемонтируются в соответствии с деталью, которую вы изменили. Ага. Це типа, я так понял, проверочный ход. Yes, of course. І ще, до речі, ці всі події вони відбулись так, як ми побачили, а це ж ми міняємося ті в її голові. Тобто, насправді ми нічого не змінили. Ми тільки змінили то, що вона собі пам'ятає, і все. І що? Зараз буде конець? Ага, нам треба, коротше, ще вертатись. Найдите правильную комбинацию точек входа, чтобы заставить доктора Куэйда убить Давида. Добрый, мотаем. А як мотати скорше? Шестерочку тримати. Е... Вы можете видеть использование точки входа в нижнем... Ага. Е. Короче, мы вертаемся тупо на самый початок процедуры. Все, і тепер звідси ми будемо рухатись вперед по чуть-чуть. Так, так, так. Так, так, так. Що ми надаємо? Поки що не бачу нічого. Поки що нічого. Зараз ми щось тут нарушимо. Давай, давай. Вот, вот, вот, щось було. Стоп. Капсули. Значить, ми нарушаємо капсули. Є. Це вже добре. Так, щось було ще назад. Столик. Столик. Ми все нарушаємо. Провіримо спочатку усі деталі, а потім будемо бачити. The net Так, battery так, так, веб-камера. already Чи що це? Чи проектор? personality. Ні, столик вже поміняний. Раз, два. О, о, о. Це що, машина, яка делает пінь? Не знаю, що таке пінь. Ну воно. А, пінь, типа пікає. Fragmented personality. Тяну назад. О! Супер. Це капець. Це ідеально. Я це... Я не можу навіть награтись, наскільки це прикольно. Це просто жесть. Ну. Він вколов уже щось не то. Так, так, так. Я щось замітив. Так, назад. Є. Є. Магістраль пам'яті. Ага. Так. Ага. Ми забули відкрити. Зараз ще вона умре. Зараз ще вийде так, що вона померла. Так скорше. Ні, це все неправильно. Понятно. Вертаємося знову на початок і тоді ми не міняємо пам'ять. Оцю штуку ми не міняємо. Так. Назад. Стоп. Так. Треба знайти знов цю точечку. Вот, вот, вот. Ну, я знову не попав. Назад. E-, Ні, назад, а не вперед. Є. Ну йоп твою, та що з тобою не так? Нафік міняємо так як було. Все. А ну пробуємо ще вперед все промотати. Вона все одно здохне. Да. Вертаю назад. Значить, ще ми не будемо міняти капсули. Назад. Вот, Оце ми. Є. Тепер що ми прокручуємо? Пробуємо. Значить так, столик з сонем. Машину, яка робить пінь. Столик сунем. Машину. Назад. Так довго мотається, не думайте, що я тут такий тупоголовий тормоз не можу. Я просто маю зробити от. Раз, два, три, чотири. Я зробив чотири прокрутки аналогом, щоб воно щось змінилось. Тепер пробуємо ще раз цю пам'ять. Я давно в це грав, того я до кінця все не пам'ятаю. Я пам'ятаю, що якщо ми розкриємо йому оту защиту на руці, то він встане і почне бити цього лікаря. Ну, типа не бити спеціально, а просто в нього будуть такі судороги, він почне махати, і, походу, той столик перевернеться. І ще може бути вроді би такий варіант, що лікар здохне сам. Ай. Що це? Кіберзгляд? А ну відключаємо нахер цю машину. І пробуємо, коротше, йому відключити все-таки. Ну а як йому зняти той наручник з руки? Ну, може десь тут зараз це буде. Може я забагато відмотав. А ну пробую ще раз. Ні, а щось не видно. Щось тут не то. Значить, машина, яка робить пінь. Отміна. Добре, а якщо... Уже пробували. Тоді машину відключаємо, яка робить пінь. Є, тепер прокручуємо ще раз вперед. Ну блін, добре, тоді я відключаю стіл. Я якось тоді скорше це пройшов. Так, так, так, так, щось було. Надіюсь, це не та штука, яка переключається там. Ні. Магістраль пам'яті. Мені треба ту херню з його руки зняти. Короче, пробуем магистраль памяти. Короче, я пробую ще раз. Оце я включаю. Міняємо. И ще... О-о-о-о-о, вот. Вот тут щось можна було міняти, походу. Це робимо. Це вже не робимо. Инверсия, короче, воспоминаний. И шо? Коротше, я щось таке роблю тупе. Давайте продовжимо тоді на наступній серії. Я вже трошки розберусь що до чого. Все, всім пока.